Всім привіт, друзі! Відео так починається спонтанно. От, Прийшли три посилочки. Я, чесно кажучи, не знаю, що це. Щось таке велике, зараз будемо дивитися. От, І дві маленьких ось таких от. Так, е, давайте поглянемо. От, Зараз я поставлю на штатив і глянемо, що ж там є. Так, почну я з самої великої. Щось таке масивне. Тут тверденьке. Так, саме велике, найцікавіше. Акуратно відкриваємо. Оп. Це, скоріш за все, кружка. Дві кружки, так. Зараз я вам розкажу, що це за кружка. Так, так, так, так. Це кружечки. От раз, одненька і два. Е, Так, так, так, це сюди. Це також відкриваємо. Е, дивіться, друзі. Е, часто ваші батьки або бабусі там ну взагалі е, люблять дівчата куховарити і потрібно муку просіювати. Так от це така кружечка, насипаєте муку, натискаєте. Ось такий принцип. Тут значить, круг посередині йде. От Привод зачіплюється, натискаємо і воно просто тягне. А далі у нас десь має стояти пружина, яка вертає. Пружинка ось зверху стоїть, вона вертає рукоятку, по суті. І таким чином можна просіяти муку. Так, ця також одразу відкрию, подивлюсь, чи вони цілі, чи працюючі. От. Ця також. Вже таку одну заказували, О, трошки коцнута, бачите. О. Привет. Е, Так, ну ніби в принципі ціла. Бо одна прийшла, тут добре її прижали, десь чи на пощі, аж сіточка знизу вигнулася. Так, все працює. Так, їх відкладаємо ми в сторону. Це одна найбільша посилочка, беремо далі наступну. Так. Відкриваємо і це в нас, е, якщо я не помиляюсь, це DC-DC, який може підтримувати як і струм, так і напругу. Точно не пам'ятаю. Я знайду, що це, щоб вам не набрехати, і поставлю силочку в опис. Трошки окислось тут. Такий важкуватий він. От. Це, скоріше всього, DC-DC, який підтримує струм і напругу, я чомусь так думаю. Е, Так, бо щось таке пам'ятаю. Так, і третя посилочка. Відкриваємо. О, друзі! О! Це крута штука. Оп. Це світильник, як їх на Алі люблять називати аватари. От, Але взагалі це гриби. Е, Так. Знизу знизу щось на фоторезистор схоже, бачите? Фоторезистор. Я зараз без освітлення знімаю, вибачайте вже, бо я дуже хотів відкрити ці посилочки. От Три грибочка, три листочка. І давайте спробуємо включити. Так, я наведу на розетку. Ага, значить дивіться, у нас знизу стоїть фоторезистор, як я казав. Він, скоріше всього, залежно від того, яке освітлення, бачите, більше вмикає або вимикає. До речі, дуже цікаво так плавно. А ну-ка. Можливо, я зроблю окремий огляд цієї штуковини, але поки, я думаю, так. І це я плавно руку підношу. Бачите? І суть в тому, що воно переливається. Світильничок дуже класний, мені подобається. Так, давайте я вимкну світло повністю. Але оп! От, Тобто він регулює ще яскравість, окрім того, що світиться просто. Так, давайте, друзі, зробимо так. Це буде просто розпаковка трьох посилочок, а я зроблю окремо ще огляд ось цієї штуковини. Тому на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд.